店はですね、すごく高いデパートです。えーですね、グンというデパートで、物は本当に本当に高い。桜に囲まれて噴水です。 と200円2 200円のアイスクリームも売っています あんまり気にしないこの姿私よりも気にしない私やまあ正直と言うとまあ一人じゃないからあんまり恥ずかしくないけどいやちょっと恥ずかしい стыдно мне стыдно немного но н о р おお超でかい回る回る扉ぐるぐる回るこちらはなんと 歴史的トイレえでそちらはなんかえっと1000円があればなんかトイレとシャワーのセットがいただく可能という場所ですあ私ちょっとちょっとスキップしますう <laughs> 有马车这种，哇，呀，怪有意思的，呢。 к р а 私は超素敵な美人だって超美しいだってまあこのすごだかってこの姿はもちろんわしわし超美人だっていやそれはもちろんです 美人でしょ <laughs> とても美人とても美人うん、 <laughs> とても美人 <laughs> あでまあ夜の時もっと美しいんだってそれはもちろんなんか全部なんかまあライトアップするからねで全部 こちらモスクワの中心部で、まあ、全部ピカピカになる夜の時はねにゃーにゃーにゃー <laughs> でまあこちらは お土産の店ですね <laughs> おおマトヨシカさんがいっぱい <laughs> なんか物価のこと何も書いてないけどね超高いだと思うね <laughs> え <laughs> で後ろにあるんですねデツキミールというお店で子供の世界子供の世界でかい子供向きのお店でなんか中央 店いや違うなんか通訳はすみませんととりあえずなんかすごくモスクワに一番面白くてでかくていい子供向きのお店でございますで早速入りましょう <laughs> そこは。 です Вот, прикольно, так мрачно. Томаты базиликовских напитков. おおロシアの自動販売機ねなんかちょっと日本と同じじゃないですか Чупа-чупс. Вот, типа, капучино, эспрессо. Отча. Отча. Чай латте. Э. なんかチュプチュプスのものちょっと気になるなうんドクターペッパーで с <laughs> まっていて、に、е они п о ч е でなぜか見本の方全部開けてあるんじゃないかえ不思議 <laughs> めんじゃないですかこれはもう <laughs> 笑うでしょおしゃ ねかわいいなんかおお смотрите мы с ней подходим なんかお似合いでこれは全部ね全部レゴからできてあるえすごいでしょで今ですね中央子供の世界までロシア・モスクワの中央子供元子供の世界までね来ました 今は超子供の店わかんないけどうんでここはすごくて広いよこちらはでかいでかい時計と上にあるですね子供のなんか童話の話ですね ドの童の話のキャラクターが揃えておりますロシアの伝統的ですねまあ美しいお <laughs> この広さはねまあ本当に本当に日本ならこういうものがあるのでしょうかねへへへ で <laughs> なんかこちらはアリョンカのお店がございますなんかすごくロシアの有名伝統的なチョコですこういう感じですね <laughs> 面白いで美しい子えー、これはすごいなんか砂でいろいろなものを作 来ることができる場所ねででかいへえ私もちょっと遊びたいなすごい